Oh. Sebastian. Kesselberg Armin sei Oma wohnt auf dem Kesselberg Dem Armin sei Oma wohnt auf dem Kesselberg Armin sei Oma wohnt auf dem Kesselberg Dem Armin sei Oma wohnt auf dem Kesselberg Schellheit, Adelheid schenkt mir Gatte Zwerg Dem Armin sei Oma wohnt auf dem Kesselberg Armin sei Oma Kressel Bersch Im Amin sei Oma wohnt auf dem Kressel Bersch Im Amin sei Oma wohnt auf dem Kressel Bersch sei Oma wohnt auf dem Kresselberg. Armin Hasselberg, Adelheid, Adelheid, schenk mir ein Gatte Zwerg. Zwerg. Armin sei Oma, wohnt auf dem Kresselberg. Armin sei Oma, wohnt auf dem Kresselberg. Armin sei Oma, wohnt auf dem Kresselberg. Dem Armin sei Oma, wohnt auf dem Kresselberg. Armin sei Oma, wohnt auf dem Kresselberg. Snoop, Ramsack, Alter, Jaff, Sinne, Gompos. Sexschafsbild, Backschaltet, Sexschafs, na Mondmann, Operle, na Perle, na Schaltet, erst Vognova, Moersni, Marmin, Amin sei Oma, wohnt auf dem Kressel, Bash, Bash, Amin sei Oma, wohnt auf dem Kressel, Bash, dem Amin sei Oma, wohnt auf dem Kressel, Bash, Bash, Amin. Ofenkressel, Bersch, Börschelheit, Adelheid, schenk mir Gatte Zwersch, dem Armin sei Oma, wohnt Ofenkressel, Bersch, Bersch, Armin sei Oma, wohnt Ofenkressel, Bersch, dem Armin sei Oma, wohnt Ofenkressel, Bersch, Bersch, Armin sei Oma, wohnt Ofenkressel, Bersch, dem Armin Presselberg, dem Armin sei Oma wohnt auf dem Presselberg. Armin sei Oma wohnt auf dem Presselberg.